Goddag, hvad kan jeg hjælpe dig med? Jeg vil, jeg vil gerne have en billet til Holbæk. Ja, må jeg bede om dit studiekort, tak. Mit studiekort? Ja, det er fordi fremdriftsreformen har været så stor en succes, at regeringen har besluttet at slå KU og DSB's administrationer sammen. Okay. Tak skal du have. Til Holbæk, siger du? Jeg kan se, du har været i Roskilde en gang før. Øh, ja. Uh, det Her har du en billet fra Roskilde til Holbæk. Men vi står jo på Københavns hovedbanegård. Ja, men du har fået merit for turen fra København til Roskilde. Rejsen går jo meget hurtigere, hvis du ikke spilder tid på ting, du allerede har gjort én gang. What? Må jeg så ikke længere tage toget til Roskilde? Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Selvfølgelig må du det. Du skal bare gå ind på vores hjemmeside. Og udfylde en dispensationsansøgning. 6-8 uger før afrejse. 6-8 uger? Jamen, min søster skal giftes klokken 2. Ja. Det skulle du jo virkelig have tænkt på noget før. Det står jo klart og tydeligt i de regler, der blev opdateret i går. Ej, helt ærligt, der må være noget, du kan gøre. Okay. Endnu en undtagelse for instaterende. Vær så god, her er din nye billet. Denne her billet er til Hillerød. Men jeg skal jo til Holbæk. Ja, men turen fra København til Holbæk, den var desværre overtegnet. Men på grund af rejseaktivitetskravet, så har jeg tvangstilmeldt dig en tur med cirka samme rejsetid. Ha' en god tur til Hillerød. Og husk at tjekke ind med dit studiekort. Drop ud. Drop, drop ud.